primer de tot traslladar les condolències tant pel senyor Bacaro com pel senyor Cortada. Jo crec que eh, s'ha dit el que signifiquen i han significat per a aquesta ciutat i donar la desgràcia que segurament la suma d'aquestes tres persones va ser un reflex del que de bona manera ha estat aquesta ciutat al llarg dels darrers anys. Sí que, i amb tots els respectes pel senyor Bacaro, la seva família, el senyor Cortada i la seva família, aquest grup vol fer una referència una mica més profunda en relació a l'Esteban Cerdán, sobretot per la relació que hem mantingut els darrers mesos amb ell, que ha anat més enllà de lo polític per passar a lo personal. Curiosament, o coincideix en data, ahir es van complir exactament els 40 anys que els treballadors de la força van entrar a la força després de la seva readmissió, justament ahir, 40 anys. L'Esteban Cerdán no va entrar en aquella readmissió no va entrar perquè el sacrifici després de 105 dies de vaga també va significar que ell assumia que no entrava perquè era un dels condicionants que posava l'empresa. què condicional el va acceptar. El que no va acceptar l'Esteban Cerdán va ser renunciar al seu càrrec de representant dels treballadors. Com no va renunciar mai, mai, absolutament mai, fins al dia de la seva mort, a defensar d'una manera crítica i contundent els drets de la classe treballadora. Vam tenir la sort de conèixer-lo personalment perquè el coneixíem eh, políticament. I si políticament era una persona brutal, personalment jo crec que encara era més brutal. Amb 84 anys se'n cuidava de la seva dona, greument malalta. Amb 84 anys, a la gent que pràcticament podíem ser els seus nets, ens tratava de tu a tu i a tothom i el convidava a anar a casa seva. I era un home que més enllà de lluitar des de la classe treballadora, sobretot lluitava per respecte i per la veritat. Alguns dels regidors d'aquest grup el van convidar a un acte i prèviament ens va dir jo vull tenir paraules d'agraïment per la corporació local perquè em va permetre allò que alguns ens van negar, que és fer un llibre. Evidentment, eh, nosaltres ens vam dir més enllà de les discrepàncies polítiques, únicament faltaria que tu no fessis aquest discurs d'agraïment. I segurament aquest era el seu gran tarannà. Una persona amb una visió de donar col·lectivament, però a la vegada de ser molt íntegra a nivell personal i a nivell familiar. El 27 de novembre del 2015, ara fa tres mesos, l'Esteban Cerdán va fer la darrera seva intervenció política i social en aquesta ciutat en un acte de 40 anys de la lluita de la vaga de la força. Jo únicament vull reproduir el que va ser el literal de la intervenció que va fer en aquell acte. Queremos terminar lanzando el mensaje que aprendimos hace muchos años en plena dictadura junto al elenco de sindicalistas de Cornellá de la comarca, cuando fuimos capaces de derrotar a un enemigo muy poderoso de los trabajadores, el miedo. Afirmamos, tras este grito, que la única forma de hacer realidad justas aspiraciones de nuestra clase para cambiar el devenir de la historia es organizarse, luchar y resistir. L'Esteban, dilatat, eh, eh, activista, pero sobre todo comunista, del PSUC, del PCC, del PCPE. Va ser generós fins al darrer moment, no creia en una vida més enllà de la vida material i per tant els que quedem en aquesta vida, Esteban, no dubtis que continuarem en aquesta vida material en un exemple del que tu vas ser per lluitar sempre per un món lliure i sobretot per un nom, un món on no hi hagi cap element d'opressió.